avvalo assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar hurmatli hamyurtlar meni murojaat qilishga ayniqsa e, deputat rasul kusherbayevga bevosita murojaat qilishga ilmim va vijdonim shunday talab qildiki bunga o'zim qarab turolmadim chunki shu yangi qurilayotgan o'zbekistonni bir faol fuqarosi sifatida yurist sifatida huquqshunos sifatida o'zimni bir bunday qilib aytganda pozitsiyamni munosabatimni bildirish uchun ushbu intervyuga jazm qildim kuni kecha ommaviy axborot vositalarida turli xildagi e, video roliklar turli xildagi chiqishlar turli xildagi bahsga munozalarga sabab bo'ladigan e, har xil mana ko'rsatuvlar chiqishlar qilindi jumladan respublika oliy majlisini qonunchilik palatasi deputati rasul kusherboyevlarni chiqishlari e, biz kuzatdik man ham yuristman yoshim oltmish yoshda pensiyaga chiqqanman hozirgi paytda shu surxon kotton tekstil klaster xorijiy korxonasida ishlayapman u kishiga bermoqchi bo'lgan birinchi savolim shundan iboratki mana chiqish qilibdilar juda yaxshi man avvalo uzr so'ragan holda bir narsani ta'kidlamoqchiman bu yerda bu chiqishimda mani murojaatimda kimnidir obro'siga tegish kimnidir uni mavqeini tushirish nomini bog'lash degan e, past niyatlar yo'q man o'zimni bir fuqarolik pozitsiyamdan turib bir bir nechta savollarni bermoqchiman menga noma'lum bo'lgan e, bir qiziqarli bo'lgan birinchi holat shuki mana hammamiz uchun e, haligi tanish bo'lgan e, rasuljon yoshlari mandan ancha kichik rasuljon desam xafa bo'lmasalar kerak o'zlari chiqishlarida u kishi oliy majlis qonunchilik palatasini deputati sifatida gapiryaptilarmi yoki shu o'zbekistonni taraqqiyoti uchun jonkuyar bir fidoyi fuqaro sifatida munosabat bildiryaptilarmi buni avvalo o'sha chiqishlaridan oldin aytsalar manimcha yaxshi bo'lar edi bunday deyishimga bir nechta sabablar bor chunki u kishini chiqishlaridagi yoritilgan e, masalalar e, mana tomoshabinlarni e, e'tiboriga havola qilinayotgan savollar borki bularni ko'pchiligi jamoatchilikni ichida turli xildagi oxirigacha yetib bormagan savollar vujudga kelishiga qolaversa davlatni hukumatni siyosatiga bo'lgan har qanday munosabatlar kelib chiqishiga sababchi bo'ladi deb o'ylayman nima uchun mana u kishi aytyaptilarki o'zlari chiqishlarida e, fermerlarning qonuniy faoliyatiga to'sqinlik qilib degan jumlani ishlatganlar bu yerda qonuniylik haqida gapirganda avvalo e, man e, o'ylaymanki yurist odam u kishi ham mana rasuljon ham yurist ekanlar kasblari diplomlari bor ekan bu yerda avvalo har bir faktni har bir holatni xolisona tegishli hujjatlar asosida baho berib joyiga chiqib kerak bo'lsa o'rganilganda va baho berilganda munosabat qilinganda manimcha to'g'ri bo'lar edi nimagaki uzoqdan turib kimnidir gapi bilan kimnidir gapiga ishonib agar yurist sifatida munosabat bildirilsa bunda e, e, adolatsizlik bo'lib qolishi mumkin hozirgi holatda ham xuddi shunday bo'lgan u kishi nimaga mana surxon kotton tekstil klasterini barcha rekvizitlari ochiq e, ma'lumotlarda tarmoqlarda ham mavjud hamma joyda bor so'raganlarida ham mana o'sha hozir ular zulm qilinyapti deb iddao qilingan fermerlarni qo'lida ham bor o'sha olim turopovni ham qo'lida mani telefonim bor nortojchi qultirayevni ham qo'limda mani telefonim bor barcha fermer o'sha norozi bo'ldi deyilayotgan fermerlarni qo'lida mani telefon raqamim bor bir og'iz telefon qilib qani uka yo aka yo og'ayni e, mana shu tashkilotda ishlar ekansiz mana shunaqa holat bo'yicha manga murojaat qilishyapti shu masalada siz mana bu bu bu savollarga nima deysiz deganlarida edi bunday e, noxush e, chiqish bo'lmas edi noxushligi ham shundan iboratki xalqni e, adolat hozirgi kundagi o'zbekistonda o'rnatilayotgan e, huquqiy mezonlarni ya'ni har bir harakatga nisbatan berilayotgan baho va unga ko'rilayotgan masalan noqonuniy harakatlarga nisbatan ko'rilayotgan choralarga shubha tug'dirilmas edi keyingi masala bu kishi o'zlari ishlarida aytyaptilarki topshiriq deb ya'ni ichki ishlar yoki huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga qanaqadir kimdir topshiriq bergan degan ma'nodagi bir e, holat syujet ketgan ho'p agar shunday topshiriq bo'lgan bo'lsa shunday topshiriq bergan odam kim yoki bu haqida biror bir qo'llarida ma'lumot bormi buni asoslab berish kerak topshiriq berildi deb mana o'rtaga gap tashlab yuborib odamlarni o'rtiga tumanniy mana aytganda haligi e, vasvasa solish kerak emas bizni maqsadimiz ikkala tomonni kelishtirib tinch aholini tinchligini osoyishtaligini saqlagan holda ishni tashkil qilishmi yo ikki tomon o'rtasida bo'g'izg'u adovatni qo'zg'ashmi man ana shu joyiga ham tushunmadim nima uchun mana shuncha e, katta salohiyat bilim va e, yuridik ma'lumotga ega bo'lgan e, rasuljon nima uchun siz o'sha fermerlardan so'rab ko'rmadingiz qani bu klaster kulgungacha tumanda qancha paxta yetishtirilgan vaholanki 2020 yilning yakuni bo'yicha agar bilmasangiz bilib qo'ying eng respublikadagi past ko'rsatkich surxondaryo viloyatining qiziriq tumanida bo'lgan paxtadan 32 foiz reja bajarilgan o'rtacha hosildorlik 7 dan 11 sentnergacha kelib tushgan nima uchun balbaniteti 70 60 bo'ladigan darajadagi yerlardan bunday hosil olinganligi sababini so'rab ko'rdingizmi qiziqdingizmi klaster kelgunga qadar bu yerdagi ijtimoiy ahvol sotsial ahvol qanaqa ekanligi bilan qiziqdingizmi to'rt yuz yetmish beshta fermer bo'lib tumanda bir dona jamoat oshxonasi bir dona jamoat hammomi qo'pol qilib aytganda bir dona jamoat hojatxonasi bo'lganmi yo'qku bo'lmaganku hozirgi kunda klaster kelganidan keyingi ijobiy o'zgarishlar haqida so'radingizmi xalq bilan uchrashdingizmi nimaga bir tomonlama xulosa chiqarishga shoshilib bunaqa haligi xalqni o'rtasiga e, nima deydi tarafkashlik bo'lib ketib qolyapti yoki tumanda bir yuz yigirma ming aholi bor qiziliq tumani o'n to'rtta fermer degani emas to'g'ri ularni ham oilasi bola chaqalari bor biz uni bilamiz nega siz savol bermayapsizki masalani boshqacha yechimi bormi deb nimaga ertaga savol qo'ymayapsiz tuman hokimi tuman ichki ishlari prokuratura yoki boshqa mutasaddi idoralar viloyat rahbarlari tomonidan bu masala bir necha marta mana shu fermerlarni chaqirib ular o'rtasida muhokama qo'yilgan nima sababdan mana shu muhokama paytida biz aytyapmiz mana oilaviy pudrat shartnoma asosida ishlagan sizga o'xshagan sobiq fermerlar 40 sentnerdan 45 sentnerdan paxta yoki g'alla hosillarini 60-70 sentnerdan yetishtirib o'sha ta'sischini jentra yoki boshqa mashinalarni olib yaxshi hayot kechirib yuribdi farovon hayot kechirib yuribdi nima uchun bular bunga norozi maqsad nima kerak bo'lsa sizga 100 gektar yer beramiz siz 70 gektar yer ustida 2 yildan buyon tortishasiz kerak bo'lsa sizga 100 gektar yer beramiz deb biz taklif qilganda nimaga norozi bo'lishyapti nimaga bu masala bilan hech kim qiziqmayapti bunday norozichiliklarni chiqarish xalq orasida mana bunaqa tashvishli kunlarni chiqarishga kim bundan manfaatdor nima uchun siz bizni mana bu takliflarimizni eshitib ko'rmadingiz yoki eshitishga qiziqmadingiz keyingi man e, e'tiborni qaratmoqchi bo'lgan holat mana hozir hamma joyda jar solib e, aytilyaptiki bu fermerlarni qonuniy qarori bor qiladigan e, vaj iddao qilinyapti shu yuzasidan biroz to'xtalsak va hujjatlarga murojaat qilsak to'g'ri ikki ming yigirma birinchi yilning iyun oyida termiz tumanlararo ma'muriy sudi tomonidan sudga murojaat qilgan o'n to'rt nafar fermer xo'jaligi rahbarlarini qiziliq tuman hokimining 1470 sonli qarorini unga tegishli qismini haqiqiy emas deb topish haqida qarori qabul qilingan avvalo sudni qabul qilingan qarorini muhokama qilishdan yiroq bo'lgan holda bitta faktni aytmoqchiman xuddi shu sudning ya'ni termiz tumanlararo sudining o'sha sudya o'sha sud 2022 yil 20 yanvar kunidagi ajrimi mana mani qo'limda turibdi bu ajrim hamma joyda bor ommaviy axborot orqali ham tarqatilgan boshqa biz o'zimizni munosabat bildirgan majlislarda muhokamalarda ham ko'rsatganmiz bu haqda tegishli idoralarni hammasiga o'zimizni fikrimizni ham bildirganmiz nima uchun mana shu qaror e, sudni termiz tumanlararo sudini yigirma ikkinchi yil yigirmanchi yanvar kunidagi ajrimi haqida siz so'ramayapsiz yoki bilmaysizmi bu haqida mana man hozir o'sha hozir <clears throat> aytib o'tgan termiz tumanlararo ma'muriy sudining ikki ming yigirma ikkinchi yil yigirmanchi yanvar kunidagi parda turopov fermer xo'jaligi bo'yicha chiqargan ajrimidan iqtibos keltirib o'taman ajrim hal qiluv qarorini ijrosini ta'minlashni rad etish haqida 2022 yil 20 yanvar kuni Termiz tumanlararo ma'muriy sudining sudyasi Bobomurotova arizachi Farda Trop fermer xo'jaligining Javobgarlar Qiziliq tuman hokimining 20-21 dekabr kungi q1477 sonli qarori va surxondaryo viloyat hokimining 21 aprel birinchi yildagi q304 sonli qarorlarni o'ziga oid qismini haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi arizasiga asosan qo'zg'atilgan falon sonli ma'muriy ishlar bo'yicha qabul qilingan termiz tumanlararo ma'muriy sudining 21 yil 12 iyul kunidagi hal qiluv qarorlari ijrosini ta'minlash to'g'risidagi arizasini ko'rib chiqib quyidagilarni aniqladi deyaptida de, mana bu yerga kelib demak aytyapti sud hujjatlarni va arizachi parda turopov fermer xo'jaligi rahbari turopovning hal qiluv qarorlarini ijrosini ta'minlash to'g'risidagi arizasini o'rganib chiqib quyidagilarga ko'ra arizachining arizasini qanoatlantirishni rad etishni lozim topadi o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining yigirmanchi avgust yigirma birinchi yildagi besh yuz o'ttiz to'rtinchi sonli qarori bilan qiziliq tuman hokimligi zaxirasiga olingan yigirma to'rt ming uch yuz gektar shundan 22 bin, 400 bin gektar ekin maydoni 386 gektar yo'llar 542 gektar harak va yer maydoni surxon cotton tekstil klaster mchjga ajratib berilganligi aniqlandi bundan tashqari toshkent tumanlararo ma'muriy sudining ikki ming yigirma birinchi yil dekabrdagi hal qiluv qaroriga ko'ra arizachi parda Tropu fermer xo'jaligining javobgar o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasiga nisbatan vazirlar mahkamasining yigirma birinchi yigirmanchi avgustdagi besh yuz o'ttiz to'rtinchi sonli qarorning o'ziga tegishli qismini haqiqiy emas deb topish haqidagi arozasi qanoatlantirishdan rad etilgan buni albatta bilsangiz kerak mazkur holatda sud arizachi paxta fermer xo'jaligining javobgarlar qiziriq tuman hokimining yigirmanchi yil yigirma birinchi dekabrdagi o'n to'rt yetmish yettinchi viloyat hokimining uch yuz to'rtinchi sonli qarorlarini o'ziga oid oid qismini haqiqiy emas deb topish to'g'risidagi shikoyat arizasiga asosan qabul qilingan termiz tumanlararo ma'muriy sudining yigirma birinchi yil o'n ikkinchi iyul kunidagi hal qiluv qarorlari ijrosini ta'minlash to'g'risidagi arizasini qanoatlantirishni rad etish lozim deb topadi yuqoridagilardan kelib chiqib hamda o'zbekiston respublikasi ma'muriy sud ishlarini yuritish kodeksining to'qson besh bir yuz oltmish oltinchi moddalarini qo'llab sud ajrim qildi arizachi parda tropov fermer xo'jaligi rahbari tropovning termiz tumanlararo ma'muriy sudining yigirma birinchi yil o'n ikkinchi iyul kunidagi hal qiluv qarorlarini ijrosini ta'minlash to'g'risidagi arizasi qanoatlantirishdan rad etilsin buni kimdir oddiy fuqaro huquqiy ma'lumotga ega bo'lmagan boshqa bir kishilar e, tushunmasligi mumkin lekin yurist sifatida siz tushunmasligingiz mumkin emas xuddi shunday termiz tumanlararo ma'muriy sudining ajrimi boshqa fermer xo'jaliklarini rahbarlarini arzalariga asosan ham chiqarilgan va qabul qilingan men mana shu o'zimni sizga murojaatim davomida yana bir narsaga e'tiboringizni qaratmoqchimanki nimaga jazava qilib fermerlarning huquqi paymol qilindi joyga chiqib o'rganmasdan hujjatlarni tekshirmasdan deyiladiyu lekin chet el investori haqida mana o'zizni chiqishingizda chet investitsiya va investorlarni o'zbekistonga kelishi haqidagi masala bo'yicha ham gapirib o'tgansiz shu narsaga avvalo sizni o'zingizdan bir e'tibor qilsangiz yaxshi bo'lardi bunaqa munosabat bildirishdan oldin o'zbekiston respublikasi prezidentini tashabbuslari bilan chet ellik investorlarni o'zbekistonga kelishini ta'minlash ularni mana shu bizni iqtisodiyotimizni yaxshi yo'lga qo'yish xalqimizni farovon hayot turmush darajasini ta'minlash iqtisodiyotimizni yangi pog'onaga ko'tarish qolaversa yangi o'zbekistonni qurish ishlarida chet el investorlarini ham ishtirokini ta'minlash maqsadida sa'y harakatlari bilan u kishini tashabbuslari bilan shavkat miromonovichni tashabbuslari bilan va siz va sizga o'xshagan deputatlar oliy majlisda qo'l ko'tarib tasdiqlagan o'zbekiston respublikasi ikki ming o'n to'qqizinchi yildagi dekabr oyida qabul qilingan investitsion faoliyat va invest chet el investorlari haqidagi o'zbekiston respublikasi qonuni mavjud shu qonunda davlat o'zbekiston respublikasi davlat sifatida davlat hukumat darajasida chet el investorlarini o'zbekiston respublikasidagi faoliyatini kafolatlab bergan garantiyalarini bergan nega siz ha deb mana bu to'rtta fermer haqida jon kuydirib gapirasizu lekin o'zbekistonga bir dona kes mashinasini keltira olmagan shu kungacha odamlar haqida mana gapiryapsiz mayli biz e, hech qanaqa ularga bir husumatimiz yo boshqa narsamiz yo'q lekin har bir kishini qilgan ishiga uni natijasiga qarab gapirish kerak bizni surxonkotin tekstil klaster korxonamiz ikki yuzta uch million yevrodan ziyod pulga belorussiyadan ikki yuzta belarus traktorlarini sakson traktorlarini olib keldi yigirma yettita kech mashinalar kombaynlar bug'doy o'radigan kombaynlar butun o'zbekistonga yigirma ikkinchi yil davomida kelgan barcha kes g'alla o'radigan kombaynlar faqatgina surxondaryoni qiziliq tumaniga olib kelindi bundan tashqari mana lazerniy planirovkalar boshqa boshqa mana selkalar fransiyadan olib kelgan narsalar bular ish emasmi paxta terish mashinalarini ham gapirmay qo'yaveraylik paxta terish mashinalari butun surxondaryo viloyatini siz bir so'radingizmi surishtirib ko'rdingizmi bir dona paxta terish mashinasi mavjudmi yoki yo'qmi biz shunaqa paxta terish mashinasidan o'ntasini olib keldik eng achinarlisi bir yuz yigirma ming aholini ichidan faqatgina o'n to'rttagina fermerni yoki qaysi bir fermerni gapi tinglanyaptiyu bu yerdagi asosiy xalq so'ralmayapti hech narsa bizni qiziqtiradi mana shu kun ertalab yolg'on bo'lsa kelsangiz agar xudo xohlasa inshaalloh man sizni uchrashtiraman bir to'ra aka degan qiziliqdagi bir fuqaro bir e, vijdonli bir faol fuqaro kelib aytyaptiki oqil aka nima qilaylik man juda uyalib ketyapman bu o'n to'rtta fermer degani qiziliq tumani emasku bizda ham borku yo biz boshqa xalq ko'chib ketsinmi bu yerdan deb hamma biladiku deydi fermerlar shu kungacha xalqni somon va g'o'zapoya bilan boqib keldi ish haqiga biron so'm pul bergan emas siz hozir mana so'rab ko'ring navbur yog'di degan e, o'sha arza qilib borgan fermerlarni ichida navbur yog'di degan mchj bor shuni boshliq bor rahbari abduvaid shu shuni korxonasini ведомствоni kerak bo'lsa bir surishtirib bir aniqlangchi nechta kishi ishlaydi olti dona kishi ishlaydi bir qirq ikki gektar yerga nima boshqalar ishlamaslik kerakmi boshqalar yashamasligi kerakmi vaholanki ikki ming yigirma birinchi yildan to hozirgi kungacha ular o'sha yerni o'zida biron tuman hokimini razmesheni haqida qarori yo'q biron bir ruxsati yo'q qishloq xo'jalik bo'limida biron bir ularga belgilangan bir reja narsa yo'q hammasi haligi xaridorgir qishloq xo'jalik mahsulotlarini ekib sotish bilan o'zini cho'ntagiga pul qopaytirish bilan ovora yigirma gektar yerga dehqonchilik qilay deb arza bergan fuqarolar sonini ko'rmoqchi bo'lsangiz marhamat sizdan iltimos bir keling bizni klasterga man sizga arizalar to'plangan papkani ko'rsatay oilaviy pudrat bo'lib ishlaylik bizga ham imkoniyat bering mana odamlaringizga yaxshi oylik to'layapsizlar degan nechta odam bor mana shu yana o'sha nimani ichidan misol keltiraman madina ilhom qizi degan o'sha o'n to'rtta fermerni ichida yigit bor man u kishini juda hurmat qilaman mo'min bahromjon degan yigit deputat o'zi juda aqlli tadbirkor yigit man juda hurmat qilaman u kishini mana shu yigitdan bir so'rab ko'ring o'zi og'zi bilan aytgan Qizil paxta tozalash hissadorlik jamiyatiga paxta zavodga bundan to'rt yil oldin topshirgan paxtasini hozirgi kungacha olgan emas hozirgi kungacha olgan emas qo'liga qog'ozlari qat qat bo'lib ketgan bu yerda yana o'sha chiqish davomida qiziliq tumanida mafiya zo'ravonlik degan har xil so'zlar ishlatilgan endi siz deputat sifatida man o'ylayman bunday gaplarga tilga erk berib yuborish kerak emas mafiya nimaligini yurist sifatida siz yaxshi bilasiz mafiya u boshqa narsa u mafiyalar qaysi bir chet davlatlarda bor ana ular mafiya bu yerda hamma dehqon mehnatkash odam ishonmasangiz keling man sizga ko'rsataman bu yerdagi odamlar qanaqa qilib ishlab qanaqa kun kechirayotganligini yana bir holat mani yana bir ajablantirgan yana bir holat bor siz xabaringiz bormi yo'qmi man bilmayman lekin mana o'sha e, olim tropovni parda tropov fermer xo'jaligini rahbari bilan bo'lgan mana bu insident yoki undan keyingi kunda e, o'sha hozir eslatib o'tgan navbur yog'di mchjni e, yerida bo'lgan insidentda o'sha yerdagi fuqarolar ichki ishlar xodimlari bu yerda tartib buzilmasin jamoat tartibi buzilmasin siz yurist sifatida bilasiz o'sha dala ham jamoat tartibi jamoat e, joyi deb hisoblanadi o'nta o'n beshta har xil odam to'plandimi o'sha ham jamoat joyi hisoblanadi o'sha yerda ham uyat bilan birovni haqorat qilish mumkin emas dala bo'lgan taqdirda chunki u jamoat joyi ko'pchilik to'plangan joy o'sha xodimlar ichki ishlar xodimlarini holatni tartibga solish va u yerda bir noqonuniy harakat bo'lmasligini oldini olish uchun traktorni oldidan chetroqqa o'ting degan xodimlarga nisbatan kuch ishlatib uni maxsus kiyimni pogonini yirtib uloqtirib yubordi bu nima degan gap bu bu qanaqa zo'ravonlik nima uchun siz o'zingizni chiqishingizda bu zo'ravonlik haqida gapirmaysiz agar bilmasangiz nima uchun kelib tanishmaysiz yoki nima uchun so'ramaysiz sud qarorlari bajarilmayapti e, va e, bir nechta holatlarni prokuratura va boshqa idoralar haqiga aytyapsiz nima uchun termiz tuman e, e, termiz tumanlararo ma'muriy sudini man hali ko'rsatib o'tgan ajrimi bo'yicha nima uchun chora ko'rilmaydi ish ko'rilmaydi nima uchun toshkent e, tumanlararo ma'muriy sudini ishi bo'yicha chora ko'rilmaydi yana bir muhim jihati siz yuristsiz mana o'zbekiston respublikasini amaldagi yer haqidagi kodeksiga deya bir e, qarab o'taylik ushbu kodeksni o'ttiz birinchi moddasida yuridik va jismoniy shaxslarni yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish masalasi belgilab qo'yilgan shu kodeksni o'ttiz beshinchi moddasida bu ish qanday amalga oshirilishi qonunan tartibda belgilab qo'yilgan mana oliy majlis qonunchilik palatasi senatorlar hammalaringiz shu qonunlarni shu kodekslarni tasdiqlagansizlar ho'p nega endi fermerni yerini noqonuniy olib qo'ydi deb iddao qilayotganlar mana shu o'ttiz bir va o'ttiz beshinchi moddalarga e'tibor qaratmaydi yo uni ko'rmayapsizlarmi o'ttiz birinchi moddada yer kodeksini o'ttiz birinchi moddasida har qanday yuridik yoki jismoniy shaxsni yerga bo'lgan huquqi u doimiy mulk huquqi bo'lsin u ijara huquqi bo'lsin yoki boshqa huquq bo'lsin belgilangan tartibdagi davlat ro'yxatidan o'tkazilgandan keyingina tan olinadi amalga kiradi kuchga kiradi deb belgilab qo'yilgan va uni shakli tartibi qancha muddatda berish kerakligi ushbu moddalarda belgilangan o'ttiz bir o'ttiz beshinchi moddalarda birorta sizga murojaat qilayotgan yoki vazirlar mahkamasiga murojaat qilayotgan birorta fermerni qo'lida mana bu hujjat yo'q mana shu tartibdagi guvohnoma bo'lishi shart o'sha mana hozir iddao qilinayotgan e, e, yerdan uzoq muddatli foydalanish shartnomasi bor deb iddao qilayotganlar shartnomani yaxshiroq o'qisin o'sha shartnomada yozib qo'yilgan ushbu uzoq muddatli yer ijara shartnomasi tuman hokimligi bilan fuqaro palonchi o'rtasida fermer xo'jaligi o'rtasida tuzilgan bo'lib tegishli qonunda belgilangan ravishda tartibda davlat ro'yxatidan o'tgandan keyin kuchga kiradi deb aniq qilib belgilab qo'yilgan oq qog'ozga qora bilan yozib qo'yilgan marhamat siz ham shu bilan bir tanishsangiz yaxshi bo'lar edi lekin mana shunaqa e, qonunni talabi hech kim bajarmayapti buni hech kim so'ramaydi ham demak so'rash kerak ham emasga o'xshayapti mana surxonko'lni tekstil korxonasi ushbu guvohnomani olgan jumladan o'rni kelganda aytishim kerak surxonkotdin tekstil korxonasi tuman hokimini qiziliq tuman hokimini o'n to'rt yetmishinchi sonli qarori asosida yer olgan emas tuman sessiya xalq deputatlari e, tuman kengashini sessiyasini qarori bilan ham yer olgan emas yer ijara shartnomasi surxonkotdin tekstil korxonasi bilan xorijiy korxonasi bilan o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasining 534 sonli 20 avgust 21 yildagi qaroriga asosan tuzilgan va ajratilgan bu haqda ya'ni bu vazirlar mahkamasining qarorini sudga berib uni bekor qilish haqidagi mana yuqorida aytib o'tdim fermerlarning barcha arizalari 3 etapda rad qilingan birinchi instansiyadan ham apellyatsiyadan bekor qilingan bu narsalar lekin buni nimagadir siz ham savol bermagansiz boshqa kishilar ham bu haqida gapirmayapti mana shu o'rinda bizni surxonkotin tekstil korxonasini uzoq muddatli yer ijara shartnomasini sizga ko'rsatib o'tmoqchiman vazirlar mahkamasini qarori asos qilib ko'rsatilgan besh yuz o'ttiz to'rtinchi solda qaror asos qilib ko'rsatilgan marhamat mana shu vazirlar mahkamasini qarorini bekor qildirsin o'zgartirsin olaversin qancha olsa lekin vazirlar mahkamasining qarori o'zbekiston respublikasining konstitutsiyasiga asosan bajarilishi barcha uchun majburiy bo'lgan majburiy xarakterdagi qonun akti hisoblanadi siz yurist sifatida buni yaxshi bilasiz buni ularga ham bir tushuntirish kerak shularga qo'shimchalamchi yana aytmoqchimanki o'sha o'n to'rtta fermerni ikki ming yigirmanchi yilda qilgan oliy majlisga borib qilgan murojaatlari bo'lgan o'sha murojaatlarda sizga dastlab borganlarida siz man eshitishim bo'yicha eshitishim bo'yicha aytgansizki man yangi yo'ldan deputat qilib saylanganman qiziliqdan emas shuning uchun bu masala bilan qiziliqdan saylangan deputatlar borib shug'ullansin siz shularga murojaat qiling deb o'ziz ixtiyoriy ravishda bularga havola qilgansiz ya'ni qiziliqdan surxondaryodan saylangan oliy majlis deputatlariga havola qilgansiz sizni mana shu taklifingizga asosan o'zbekiston respublikasi oliy majlis qonunchilik palatasining deputati xo'jamqulov hazratqul abduqodirovich yetmish oltinchi sherobod saylov okrugidan va qurbonov hozirgi kunda marhum qurbonov abdurahim eshonqulovich saksoninchi qiziliq saylov okrugidan kelib o'rganib hujjatlarni barcha amalga oshirilgan ishlar qonuniy deb tegishli ma'lumotnomani tuzib oliy majlisga etib topshirgan kanselyariyada turibdi qiziqsangiz olib o'qishingiz mumkin bundan tashqari yigirma birinchi yilni fevral oyida bular takroran borganidan keyin senatni ikkita a'zosi kelib yana shu masalani o'rganib va amalga oshirilgan barcha ishlar va qabul qilingan normativ hujjatlar qarorlar to'g'ri qabul qilingan qonunan qonun buzish holatlari yo'q deb ma'lumotnoma yozib ketgan bu narsaga ham bir e'tiboringizni qaratishni xohlardim shuning uchun bu yerda kechagi chiqishingizda man e'tibor bilan kuzatsam e, demak xalqni davlatga bo'lgan nafratini qo'zg'atish degan masalalar ham bir ovoz chiqib ketgan shunaqa e, gaplar ketgan man o'ylaymanki e, yurist sifatida avvalo bu narsaga o'ziz e'tibor qilsangiz yaxshiroq bo'lar edi man agar sizga nisbatan boshlanishida so'zimni boshlan murojaatimni boshlanishida aytib o'tdim shaxsizga tegish obro'yingizni to'kish yoki boshqa bir niyatim yo'q xolis olloh guvoh xolis yurist sifatida o'zimni munosabatimni bildirdim har qanday muloqotga doim tayyorman telefon raqamlarim barcha o'sha e, fermer xo'jaliklari rahbarlaridan arza qilib borganlarni qo'llarida ham bor barcha bizni koordinatlarimiz bor biz bilan uchrashmoqchi bo'lsangiz chaqirsangiz kerak bo'lsa boramiz kelamiz desangiz xush ko'rdik kutib olamiz kelib bemalol tanishib o'ziz xulosa qilib ketsangiz bu yerdagi ahvol bilan tanishib ketsangiz juda yam yaxshi bo'lar edi deb o'ylayman yana so'zimni oxirida murojaatimizni tinglayotgan fuqarolarga bir aytib o'tmoqchimanki har qanday gaplarga uchmasdan biz bir yoqadan bosh chiqarib hamjihat bo'lib aka uka bo'lib bir birimizni tushunishga harakat qilib muhtaram prezidentimiz rahbarliklarida mm, harakat qilsak man o'ylaymanki albatta bizni iqtisodiyotimiz ham yaxshi bo'ladi mana bunaqa ko'ngilsiz voqealar hodisalar ham bo'lmaydi biz bir nechta takliflarni kiritdik hozir ham shu takliflarimizda qolamiz mana marhamat kelishsin kim bo'lishidan qat'iy nazar agar rais bo'lib ishlamoqchi bo'lsa marhamat biz salohiyatiga qarab uni imkoniyatiga bilimiga qarab agronom bo'lsa agronomlik boshqasi bo'lsa boshqasi har qanday holatda ish bilan ta'minlab e, o'zaro aka uka bo'lib yaxshi ishlashga biz doim tayyormiz e'tiborlaringiz uchun rahmat